I'm already there I'm in the future وحدي الوحشولة لا ذا لذا لا عندي صاحب العبيد حتى العبيد اللي تحب they won't tell me what to do خاطر عبيد تحيط شرمك ما ترمش للوابي كي سي بي مون سي بي من الكوكا للبرك هاك الفكر بابا فاكين جيني استناو لحشاهولك راسك زيت حب الذات even if you smile برشا اكتسى know that مستحيل تجي كيف انت كذاب صعب هو الاول عندي لا نعرف يلعب انا في اما بقع العب باشنتي كل مره <laughs> فاش يعمل وين هو عجبكم الكل ابوي ديجل ابوي وات ذا فوك اشدار اي كي اي يطلع مورال يقول لك يو برو يو بك عالي في راسك ورما He's half HP. وش تطلب؟ روحي كل المشاكل باكستان لا MashaAllah, MashaAllah. Go B, go B, go B, guys. guys. <coughs> what the fuck? Stammer, stammer, fall back, stammer. Fall back, guys, go B, go B. Fall back, fall back, don't push, don't push. Oh my god. Another season. Another season. mid, mid. Where's the, the axe here? <laughs> Yeah, he see if the carrier is down.